So mga tropa, makita nyo yun. Uh, ah, Dinigitan natin ng ano yan, marker. Yan, pwede nating i-taper dyan sa pamamagitan ng ano, hindi man perfect, pero kung magtitipid kayo, uh, hanap kayo ng grinder or anong cutting tool na pwedeng ipan-taper dyan. Kasi di ba yung airflow, sabi ko sa inyo, dapat ang airflow, pag ganun, i-slide, hindi babangga hindi babangga sa crankshaft. So, pwede natin itong tabasan gamit ang grinder. Tabasan natin yan mga paps. Yan, oh. Mamarkeran nyo lang yan. Pagkakabit nyo doon sa crankcase, mamarkeran nyo. Tapos pwede nyo itong i-taper. I-taper nyo yan mga tropa. Kanya lang yan para at least malalaman nyo kung paano. Okay? Welcome mga tropa. Welcome. Yung HD3 stocks. Stock ito na siyang rotor valve stock rotor valve uh, ah, stock mode lang to mga tops mga tropa pero ito yung crankshaft niya di ba sabi ko sa video natin ito ito iti-tapered nyo to iti-tapered nyo so ang gagawin nyo ganito ayan nakita nyo mga tropa grinder lang yan katalo na ayan o ang ganito lang kasi yung opening and closing ng rotary valve sa stock Nakita nyo? Ito, di ba may kanto? Di ba may kanto? Ditapered mo lang yan, eh. Chamfer. Medyo matagal-laking chamfering lang yan. Ditaper nyo na pa ganyan, mga paps. Mga tropa. Ayan po, oh. hindi lang ganun kakinis. Nililiha ko pa nga yan, eh. Yan, para yung smooth, yung flow ng ano. Ay, wala po. Sorry po, sir. Kawasaki. RS. Ay wala, sa kambiyon sa gilid na eh. Mm Hmm. Sensya ka na po. Opo. Yung airflow nito dapat laging pa smooth pa pa itaas, di ba? Going upward. Yung champer mo lang yun. Stock mode ng rotary valve. Yung stock mode ng rotary valve. Ayan tayo niya mga tropa. Ayan. Ayan. Yeah. Ikot yan syempre, uh, clockwise. Diba? Okay. Okay na yan mga tropa. Inamper lang natin yan. Tapos lilihain mo yan, tropa. Para yung smooth. Dapat kasi walang ah, ano eh. Walang, uh, kumbaga sa makinis na pisngi eh, tropa. Dapat walang mga lubak. Walang abruption na tinatawag, abruption. Para smooth smooth ang entrance ng mixture natin papaitas okay yan po pwede nyo gawin to para hindi na kayo mag epoxy para hindi kayo mag epoxy okay uh, nakikita nyo mga paps yan kung sa tabas natin na rotary valve syempre eh champer mo na yan lahat okay hanapin mo yung tamang sukat sa gusto sa gusto sa size ng rotary valve mo diba sa size ng rotary valve Okay mga tropa Ito nga pala mga paps Ito, ito Ito Itong Half Itong kala half part of crankshaft Tsaka yung Yung kadug ano nito Yung katambal nito Yung packner nito uh, Pag kinilo natin is almost 4 kilos Walang nuts Walang woodruff key walang connecting rod, walang crank pin basta ito lang yung mag-partner is almost uh, almost 4 kilos gano'ng kabigat nito mga tropa gano'ng kabigat opo sobrang bigat di ba okay nakita nyo pwede nyo siguro itong pagaanin eh pero hindi pa ako nakapag-try ng magaan ito eh syempre hindi pa tayo nakapag-try ng magaan ito pero yung uh, lumagpas sa Raider 150 mga tropa wala wala kang makikitang ano dito wala kang makikitang tabas di ba yung kanila nilalayte nila yan eh ito, ito wala tong tabas mga tropa walang tabas pero lumalagpas sa Raider 150 ito walang tabas to mga paps walang tabas walang tabas pero lumalagpas sa Raider Raider 150 kunin ko lang sa mga tropa ito na to watch out ito yung kalahating part ng crankshaft ito yung uh, sa magneto side mga tropa yung gawa ko wala tong tapas wala tong tapas ha ah. itong dalawang ito almost 4 kilos siguro isang guhit na lang 4 na kilo na eh mga 3.9 o gano'ng kabigat nito mga paps? Gano'ng kabigat nito para tumakbo ng gano'ng kalakas? Siguro, siguro kasi hindi ko pa nagawa. Kung ilalighten nyo to mga paps, kung ilalighten nyo to, siguro mas mataas o um, RPM yon mas mataas um, RPM mabilis ding bumalik mabilis ding bumalik mga tropa pag nilighten nyo to mga ginawa nyo siguro mga 3 kilos pag nakuha nyo to ng 3 kilos, siguro na gawa nyo 3 kilos pababa. Kasi sa sa RXT, ano lang yun, parang 2.5 something kung hindi ako nagkakamali. Pero ito, walang tabas. Di ba mga tropa? Pero itong uh, ah, sigunyal na ito is for stock use ito. Pero sa akin, wala tong, wala tong tabas. Pero lumagpas po sa radar mga Opo, at nagpapasalamat po ako sa mga nag-subscribe. Opo, uh, thank you po mga kaibigan. Mga ma'am, mga sir, mga kapaps, mga idol, mga tropa. Uh, thank you po ng maraming marami sa inyong pagtitiwala. Opo. Uh, thank you po. Opo, at lagi na eh, siyempre po ay eh, Next time po, ililista natin pangalan ng lahat ng subscriber natin para masabi na share natin, maya shoutout natin. Ay, shoutout lang natin sila lahat. Yung mga kaibigan natin. Opo, at thank you po ng maraming marami. At pasensya na rin po kayo sa abala. Uh, next topic po natin, yung pinakaabangan nyo. Ito. Next topic po natin, ito. Diba? ba? guys tong ano to hindi naman masabi nating uh, ah, uh, ah, eh, pinagyayabang natin o ano hindi po hindi po tayo nagyayabang uh, we're sharing ano our ano share lang natin yung ating mga katuklasan about HT3 sharing lang po to kung gusto nyo rin po mag-share sa akin eh tatanggapin din po natin yan kasi hindi ka nag-iisa sa mundo kasi hindi mo kaya mag-isa sa mundo, di ba? Kaya kailangan lagi kang may katandem or kapartner. Opo, uh, tandaan nyo mga tropa. Yan. Nakikita nyo to, ito yung transfer port. Saka ito, transfer port. Yan ang transfer port mga tropa. Ito yung papunta ng boost port. Okay? Yan. Pagka pinort nyo ito mga tropa, hindi man masabing 14 uh, ah, kinakalaan to ay super kinis ito pakikinisin nyo tong lahat ng side na ito makinis lahat yan tropa talagang uh, kung hanggat kaya mong lihahin yan ng pinong-pino na magaspang papino lilihahin mo yan lilihahin mo lahat yan na magas na pinong-pino kung kaya mong magawa to ng napapanalaminan eh yun ang pinaka the best mga tropa opo at uh, ito po ang susunod natin topic di ba may port height po ito may sukat ito pero kung makikita nyo ito hindi pa po yan yung tamang sukat na para sa ginawa natin okay po Makita nyo yan sir yan yan okay kayo ng ano ah uh, yan okay kayo ng ano uh, additional okay po hindi pa po ito yung tabas natin tandaan nyo po mga tropa ah